100% atualizado É ruim de aturar Com a periquinha, dois cursos do mesmo Com a nossa equipe Fica bota de frente Com a periquinha, nervoso não é acha o componente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Faz o sample de guitarra é isso, meu filho, calma.